मई सरस्वती लावो हो दादा संग मई सरस्वती लावो नी महाराज बिना रूप जावत घोड़ा से बीजी पधारो ओ घोड़ा संग करियारो हो दाता संग माई पार्वती लावो नी हो दाता संग माई पार्वती लावो नी महाराज गजाननी आवो नी हरी में रंग किसी निभ रंग बरसावोनी महाराज विनायक अवोनी मर जागरण में आज हाँ अपने सत्य सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा देवता विनायक जी महाराज ने मनाया है और चाहे ब्याह होवे चाहे मकान प्रतिष्ठा होवे चाहे जागरण में सर्वप्रथम निमंत्रण विनायक जी महाराज ने देना पड़ेगा और मैं आज चाहूंगा आप सभी एक बार जयकार लगा दे ताकि गजन जी महाराज विराजमान हो जावे और अपनी जागरण सफल हो जाए सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर उठाने बड़ा श्री विनायक जी महाराज की काया कंचन कंचन किरणों का है जिसमें बसेरा हो तेरी काया कंचन कंचन किरणों सुनाली सूरत तेरी सुन सुनाली मूरत घर घर में ही तेरा बसेरा तेरी सुन सुनाली मूरत घर घर में ही तेरा बसेरा ओ तेरी महिमा परम्पार तुझको माने ये संसार तेरी महिमा परम्पार तुझको माने ये संसार प्रभु परी साजना जाता मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे माता थोड़ा जी की आंखों के तारे मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे माता थोड़ा जी की आंखों के तारे